Сегодня с помощью генератора на 1 миллион вольт мы проверим, насколько хорошо телефоны защищены от грозы. Это будет настоящий батл. Современный смартфон Yumi Z против легендарной Nokia 3310. Против нашего генератора на миллион вольт. Этот десятиядерный малыш только сошел с конвейера. Лучше начнем с Nokia. Поехали. Даем сначала немножечко напряжения. Хорошо, для насыщения. Пропал. Изображение пропадало. Набирает что-то. Умножить на один. Звездочка. Он хочет кому-то позвонить о помощи. Да, а ну-ка выключи свет ненадолго, а посмотрим, что будет. нас светит зеленым. Что там происходит? О, щось не пройшло. Водофон Юа, можно позвонить. Звоним, скорее звоним. Мы звоним на нее, смотрите. Нажалась циферка 1 самостоятельно. Ну, ну, давай. Она звонит! звонит. Вы это слышите? Это этом хорошо. Нет, сеть пропала. Абонент не абонент. О, Nokia, видно, излучает неплохой заряд. Неужели ночью умерла? Что, вообще умерла? Да. Печалька. Nokia не выдержала такого издевательства. Перед этим сами набирались кнопки. Теперь она все полностью померла. Давай еще попробуем ее включить. О, она включилась! Ура! Одно сообщение пришло. Что мы ей звонили, ура! Сеть даже поймала. Ничего себе, ее просто перезагрузить надо было. Ура, Nokia выдержала. Настала очередь смартфона. Попробую вначале, как работает его камера в высоковольтном поле. В результате мы имеем селфи швабрин. Ну что, надеюсь, ты телефончик наш у Мизет не подведешь. Конечно, свечение почти не видно, но оно есть. Ну, как мы видим, в опасной зоне телефон держится. Первое испытание выдержал. Ну что ж, переходим к батлу. Десятиядерный малыш, держись, настало твое главное испытание. Пока работает, накручиваем еще больше, еще больше, еще. Ой, что это начало происходить? Все, меню начало колбасить. Звуки странные. Он не взорвется? Проверим пока, ничего с ним не случилось. Током не бьется. Фу, уже думал, не реагирует сенсор. Так, а что делать тогда? Где наше видео? Вот оно. Батл продолжается. Ой, читал сразу, я только чуть дал. Как там английский? Что это было? Ой-ой-ой! Хватит, наверное. Юмихана! Сенсор перестал работать. Полностью отказал. А Nokia работает, покиньте. Правда, сеть потеряла, но она найдет. У нас уже такое много раз было. Йоми, проснись! Мы его потеряли. Жалко, долго не продержался. Может, он проснется, дать ему еще напруги. Попытка оживить. Он может... Не, сейчас мы его попробуем перезагрузить, может, поможет. Сейчас куча школьников напишет. Лучше б нам отдали. Не, перезагрузка не спасла. Наш абсолютный победитель Nokia 3310. Смартфон проиграл, так как у него сгорел сенсор. А без сенсора мы никакими функциями пользоваться не можем. У Nokia же 3310 постоянно происходили какие-то сбои, но только стоило отключить высокое напряжение, она сразу же начинала работать нормально. Ну а в конце мы попробуем воскресить эту балалайку. С помощью ножика выкручиваем два тонюсеньких болтика. Дальше делаем вот так вот. Хопа. И он легко скрывается на удивление. Удышка. Что можно сделать с захлюпнутым сенсором? Попробовать вырубить питание полностью. Есть контакт. Ту-ду-ду-дун, ту-ду-ду-дун. Похоже, из строя вышел контроллер сенсора. Он принял на себя основную нагрузку и теперь сильно греется, даже в режиме ожидания. А что ты хотел бы подвергнуть высоковольтным испытаниям? Пиши в комментариях. Если хочешь увидеть новые ролики первым, нажми на колокольчик возле кнопки подписаться.